Absolutely. Era una mañana fresca, con una temperatura que oscilaba entre los 13 y los 14 grados. Eran épocas de huracanes. La historia comienza en verano, en los últimos días de que termine el ciclo. cinco, ni cinco, cinco niños. vez que terminaron el trabajo decidieron irse a su casa por una gran por una gran avenida con una fuerte tormenta iban platicando es el nombre de los cinco niños eran Federico Fernando, Abel, Hugo oh, y Gustavo. Ellos cinco decidieron irse juntos. A la mitad de camino se separaron. Cada quien tomó por su, por su lado. Desafortunadamente, tres de los cinco niños desaparecieron sin dejar rastros, sin dejar rastros algunos. Dicen que pudieron entrar a un portal dimensional que lleva a otro mundo. Al enterarse de eso, Gustavo y sus, tres amigos se quedaron. nadie sabe, nadie sabe por qué. Nadie sabe, nadie sabe de ellos, de su paradero. Desaparecieron repentinamente. Eso habrá que investigar. otro niño llamado Rodrigo. Eso hay que investigarlo. Organizaremos una, una, una cuadrilla de, de búsqueda y rescate. Buscaremos por sería de la idea que mejor lo dejemos así porque si nosotros nos ponemos a investigar puede ser que también desaparezcamos. No digas eso, Gustavo. Los encontraremos. Los buscaremos y los encontraremos. favor, por favor de pasar al, piso de la radio Scout. ok, vamos por al, al piso de la radio Scout. Bueno, estoy ayudando al reclutar a poner las camas. les otra a creepypasta en lo que termino de Bueno. ¿Cuánto está creepypasta? A ver, aquí les va, oh, en lo que termino de poner las cámaras. Vamos a, a contar la historia del you. Arriba en el techo un, misterioso ruido se escuchó. El niño volteó hacia arriba. Era el Akanami que deje el baño limpio. Desafortunadamente, el niño desapareció. Los únicos sobrevivientes Y nos vemos en la siguiente creepypasta. Pero antes de terminar, voy a, antes de irme, tengo que terminar de poner las cámaras.